Acquiring position. Lock on established. Downloading latest intel package. Welcome back. pero se está esperando que, que llegue ahí a con la regular uh, ¿Pero qué? Lleguen las leyes, ahí nos la foto para A las 12.05. <laughs> si nos sentamos acá ahorita nos viene una chingada. Sí. Pero ya la deja ahí le toca dejarla ya hasta mañana. No, eso no es... portales nuevos, sí. más nueve modelos. Sí. para ellos, mientras que porque estás usando la misma forma. Exacto. Algo. Ah, mira, ya hay luces. Ah, eso es la alcaldía, ¿cierto? Sí. No, pero crees para llamarlo al otro niño. Pues si yo no sé, pues yo no sé. Si me enseña cositos, cosito, yo no se lo, se lo pido carraco. Pues es with us. y el octavo estaba tomando la foto. Sí, no. Sí, Exactamente. Yo termino con todo. ¿No? Yo termino con el Ya, ya, ya. ¿Qué pasó con el, con ¿qué pasó con el bolsillo que no lo veo? Y la resistencia lo necesita a la medianoche. Toca atender el llamado a la Marica, ¿cómo es mi número? no me lo sé. Yo no soy su novia. Oye, también llama Miguel así. Menos mal. Viviría cuenta <laughs> ah, él está. debe estar donde la novia al frente del Calasanz. ¿Y pum? Se fue ¿De cuándo pasa 8? ¿El ruido? ¿Sobre el volumen? No, todavía no, pero, pero, pero vamos a los de acá, a los de ahí. Bueno, casi que la esa 9000. 9000. Él fue el segundo 8 y primero fue. Sí. Luego fue. Oiga, yo tú tienes muy marcado a yo no sé por qué me lo nombras cada vez. la casa? Marica, no saben que estoy aquí donde se me matan, marica. Me asesinan. De unas almohadas. Llega ahorita a las 4 de la mañana. ¿Hasta ahora llega? No, mi amor, ya voy saliendo. la espalda. en el que viene ya subí. el El pantalla, el que Creo que esta es la suya colectiva. <laughs> ¿Qué puja era, man? Pasó. Se le corrió Se le los resonadores. Se le, Se los resonadores. Sí. No. ¿Para qué <laughs> Bueno, ya, mira, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí, un momentito. Este es el 4. no le sirve. No, Ese, ese es que es nivel 1. Pues dele y pruebe Display. Excellent. Sí. <laughs> Por fin. Uh, <laughs> no No No, hecho, consume escribió es que como hay un jugador de Bolivia que se llama Robert García. Sí. Ah, pero se ve alguien por ahí jugando. ¿Ah? ¿Se hay algún por ahí jugando? Sí. Venga, ¿podemos mandar un link de Pasto? No, no. Ah, <laughs> ¿de Pasto? De la Perú. O de no. Cali, inclusive. Estamos a 1880 kilómetros de Lima. Es una vez que Y yo recargaba mi portal y me decía 1880 kilómetros. Me hace droga, me hace ah, Si Escribió tenis viejos que en el portal listo. Entonces yo voy para allá, yo llego más con los no, Ajá. Y, no es líder de la la, Es iluminado. ¿Pero qué? Sí, no, eh, eh, yo lo conozco. ¿Ah, sí? Carlos. Ah, sí. O sea, él estaba también por ahí, yo que estaba allá. Llegué y y espere, y espere. Me estaba, me cargando el celular. Entonces, no, ah, sí. Pero yo lo dejé sano. No, nada, mal. Yo como par golpe yo creo que se aburrió. No, <laughs> yo, yo, yo, me, yo me lo compré la casa. Yo todo el domingo ahí echando ciclas, como una Y ay, por fin, tumbé dos. Pues, de los dos dejo el suicidio. Si ese digo, llegan cinco minutos y los tumbó. Ya, ya pero pues, uno, uno, uno, uno los tumba con nada. Claro, ahí en el 7. Chile se pues, va a votar dos, dos ¿Ocho? resonadores ocho.

Pobres los chinos que están abajo que no subido. Sí, que no les va <laughs> a nada, pe. Le doy armas, le doy armas, le doy armas. Estuve enfermo, Llevo, A domicilio, a domicilio. No, no. A la bola. esperemos a que llegue el gordo que ya no se demora. Otra, otra espera. Entonces voy a pagar ese. ¿Más? ¿Más espera? Más de la que hemos esperado. Y este se pasó. Llegaba el templete, hack, los Ranch. ¡No! se daba la vuelta por acá. uy, aquí Daba, daba resonadores de nivel 1. Y fue puta, Cuando llegaba la mariposa, otra vez me montaba en el otro bus. yo llegaba y ponía la moto acá. Me sentaba ahí, esperaba. Cuatro minutos, cuatro minutos, cuatro minutos. Yo lo que hacía antes cuando no había mucho, me sentaba estaba acá Ajá. y me quedaba esperando los 5 minutos. Pasan los 5 minutos, hackea, hackea, subió un poquito hasta, hasta que allí y me volvía. En <laughs> Barranquilla cuando yo fui, que... Marica, yo sí, pero Barranquilla solo está verde la parte de... Como la parte bonita. no, man, yo de hecho me la pasé y fui. Y <laughs> marica, todo descarado bajándome el carro. man que me recogió en el aeropuerto. Espera un momento. Todo grabado. Don Camilo. No, <laughs> No, así ¿eh? no sale, ¿no? Pero me pues, hizo venir. <laughs> Me hizo venir, ¿qué tal? <laughs> Sí. ¿Qué tal? Un gusto, Camilo. Hola, Hola ¿cómo estás? Camilo. Mirando por la cámara como... no <laughs> Diga lo que diga, doctor. Todo el mundo está acá como, ¿será que va a venir? Sí. Pero al fin vine, ¿sí? Aquí estoy. Ay, el otra vez bueno, entonces. <laughs> <laughs> se lo pongo algo. ya empezaron a joder los alemanes. <laughs> pero, pero, ubícate estratégicamente. Por favor, todos alrededor de la. de las No, pues